production. Hey, oh, oh, yeah. Kwanza store, kisha nulize kajiswali, hivi kwa nini moyo ubeba maumi? Kwanza stop na kisha nulize kajiswali, hivi kwa nini moyo ubeba maumi? wamekuudhi sawa, wamekukera ndio, lakini kwa nini ubaki nao moyoni? Mara binadamu huwezi fanya jema machoni pao, mara jema ubaya yote kwao ni sawa, waweza fanya jema ukalipo baya, ama baya wao wafula yupote. Hey, mara moyo wako ni hekalu sana moyo wako kuliko ulindavyo, maana huko ndiko zitokako chemichemi za uzima wako. Linda sana moyo wako kuliko vyote ulindavyo, moyo moyo moyo moyo. Hata wakikusema wewe, mwangalie yeye aliye jawabu lako. Sema sawa kwa yote, sawa sawa sawa sawa za kusemwa, hata Yesu alisemwa, wakamnenea kwa maneno ya hila. Kama kusemwa, wewe si wa kwanza kusemwa, hata Yesu alisemwa, wakamnenea kwa maneno ya hila. Na kama kutengwa, wewe bado najifunza haya madogo madogo, vumilia, jua nayo yanapita na mateso, wewe bado chayafikia hata nusu ya robo ya walioteseka, wewe bado jifunze kukubali, kukubali, kukubaliana na hali ulionayo, sio kumweka mtu moyoni kaumiza moyo wako. Ah, ah, ah. Wacha Yesu pekatawale sana moyo wako kuliko vyote ulindavyo. Nikasema sawa kwa yote, sawa sawa sawa, nimenewa mabaya, nasema kwa ubaya oh, oh. Mwangalia Bwana mongozo wangu, haya mengine yote sawa sana, wanene mabaya, najua yupande upande wangu hata nigalikisha. Yeye Mungu wangu mwenyewe hawezi kuniacha niangamia na mambo ya dunia hii.